dənə adam var ki, bu gün Azərbaycanda bir 50 100 dənə evi alıbdı Zahir bəy. 100 dənə otaq bir binadan ev alırlar, bir neçə binadan. Ağzı görün şəhərdə hansı bir ada işıq yanır. Hamsını alıblar. Yaxşı, bu qədər qiymətlər qalxır. Niyə? Hə bu gün Qubada almaq orada xarab olub gedir, amma mağazalarda 1 manat 20 qəpikdir. Niyə? Da viskilərdən ayılın. Axşam o eşrət içində o gözəl xanımların yanından ayılın da. Nə olar Allahınız olsun. O fransız duxun iylərindən ayılın. Allah kəssin onu buraxan dövləti. O Fransanın böyük yıxılsın ki, o tuxu buraxı siz gətirib olmuşsunuz kətibələrinizə üstünə vurub axşam atana eşrətçisində millətin dərdinə qalmışsınız. Öyünüz yıxılsın axı. Bunların siz girin katibələrlə əlaqəyə. Görün sizə nə qədər informasiya verəcəklər. Girin də həmin məmurların katibələrinlə köməkçi qızlarla, köməkçi katibələrlə. Girin inform. Görün bunlar nə qədər sizə informasiyalar verəcəklər. Bunlar kabinetdə oturub dövlət başçının əleyhinə çıxış edirlər. Hə, işarə ilə danışırlar, belə-belə eləyirlər. Bəli. Yox, bəli, bəzən də bilsən nə varlar? Yazır. Bəli. Belə bax. Bəli. Bəli, düpbədiz deyir Hafiz müəllim. Mən də çünki bir neçə dəfə belə. Nə də elə bilmirlərik. Eşidərlər. Əli müəllim də eşidən ki, bunların anasını ağladacaqdır. Ona görə ki, sağ olsun, bir dənə elə dövləti qoruyan bu Milli Təhlükəsizlik Nazir şey Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi. Hə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti. 100 dənə oğlunun maşını var. Qızı onu qoyur, onu sürür, onu, arvadı onu minir, onu tütündən düşür, ondan minir. Hə, belə bir abıçılıq olar. Hə, niyə eləsin? Bunda talih belədir. İndi hamısı nə qədər adam tutmaq olar, nə qədər adam tutduruqdur bu. Gör, icra başları tutuldu getdi, nazirlər tutulub gedibdi, obüslər tutulub gedirdi. Hə, belə bir abıçılıq olar. Yəni, ölkədə töyüq istehsal olunur. Töyüğün qiyməti niyə qaldırırsa 7 manata, 8 manata? Nətər alsın o kasıb e, mal ətini 14 manata? Nətər alsın e, qoyun ətini 20 e, manata? Bəziləriniz deyirsiniz ki, biz quzu yeyirik. Bəli, sən 9-8 kilo quzu yeyə bilərsən. Amma yeyə bilmirəm, Zəhər bəy, nisayət bilməm, ət yeyirsən, yemirsən. Bəlkə nisayət yemirsən. Yeyir bu yetim. Yemir. <laughs> Yemir. Söhbət bununla gedir. Ona verdin 100 manat, 200 manat heç verə də bilmirsən. O nə eləsin? Onu metroya versin. O aparsın oğlu, qızı. Onu orada sıra çıxardılar, aparırlar, oğurlayırlar. Dövlət büdcəsinə gəlmir. Mənim dilimə töyəq əti yox, heç düzə şey əti də dəymir. E, belə bir abırçılıq olar. Hələ bunların balaları axşam atana as yetirib farel yeyirlər. Hə, belə şey olar, yaxşı. Hə, biz də yemək istəyirik də. Hə, mən nazir oldum, 650 ton asetirin e, Türkiyə dövlətinə satdıq. Hələ öz, hər gün bizim mağazalarda 2 e, kilo, 3 kilo paketlərdə balıq satdırırdıq. Başçılar var. Özünü itiribdi. Yoxdur. Heç bilmir ki, xalqla danışmağa, qəbulləməyə. Hə, konaqları basır, yuxarıda hamısı bir dənə şey qorubdu, e, bir kamera. Düş onu qəbullar. Ya katibələrini göndərirlər, ya özlərinin məşuqələri orada aparıb saxlayırlar, onları göndərirlər. İndi görürsünüz, elə faktlar var ki, adam desə başın tükəyə qalxar. Akif Çavdarovla o dedilər ki, Pərxankəsin 40 milyard yeyibdik, onu yığsaydın, buradakı obisi generallardan, obisi bu tutanlardan neçə milyard elirdi. Bu pensionerlərin maaşı görünür, pensioner nə qədər qalxardı? 270 manatla, 300 manatla pensioner getsin, nə eləsin? Ətin kilosu. Bu 3 30 sülət eləmirik. 15 sülət eləyir. 15 sülət eləmir, 12, 13 sülət eləyir. Və bunun bağışda mənə çayı var, qəndi var, alt paltarı var, üst paltarı var, əl üst sabunu var. Bu nə eləməlidir? Bu da deyir ki, hörmətli Ramiz müəllim də deyir ki, bəs belə belə pa. Akif Çavdarov əl əməyindən qazanıbdı. Hansı əl əməyindən? Cəmaətə şərait tutmaqla o cəmaətə incidən bir təbəqə var. Xalqı e, Ruhdan salam, ondan sonra dövlətdən narazı salam bir komanda var. Onlar elə papkalarını, çamadanları onsuz da ki burada yoxdur, hamısını xaricə keçiriblər. Elə e, qaçsınlar, çıxsınlar, çıxsınlar, yesinlər, otursunlar, eşrət içində yaşasınlar. Hə bunların evladları gedib e, adamı öldürürlər, baş kəsirlər, Qan e, batırırlar. Qan bəli, batırırlar. Bəli, bəli, bəli. Hansı olmadı? Hamısının qohumları xaricdə Azərbaycanın əleyhinə işləyirlər. Rövnəqin o Çumov oğlu başını hansı ki E, bulvarda gəzərkən xaricdə döydülər, əlinə sadını aldılar. İndi gərək belə şeylərə çox pis baxırlar da. Yəni başına qappaz vurub sadə əlindən alınan uşaq e, başqa cür düşünürlər ictimaiyyət arasında. <laughs> yəni bu gərək rövnə qonu evlərini qoymayaydı. Amma indi bu gün yenə yayılır ki, e, bu həmin o oğlu 7 milyona xanımına bir maşın alıbdı. Görün 7 milyon nə deməkdir? 7 milyon elə belə söhbət deyil. Yəni bir bizim rövnəqlərin e, büdcəsi Azərbaycan dövlət büdcəsindən çoxdur pulları. Bax elə bunu demək istirdim. Çox çoxdur. Ona görə biz də bunları deyirik və dedikcə də bunların e, belə deyək, e, ya vəzifələri qalxır, ya bunlara ayrı cür e, hörmətlər artır. İstanbulun bir hissəsini bunlar alıblar. E, Londonun bir hissəsini alıblar, başqa dövlətlərin bir hissəsini alıblar. Və təəssüf keçirirəm ki, bizim daxilimizdə olan oliqarxların əksəriyyətinin pulu Azərbaycan dövlətinin büdcəsindən çoxdur. 7 milyonu versəydilər nə qədər pensiyaları qaldırmaq olardı? Məsələn, Akif Sovdarovdan o e, alınan pulu niyə ona qaytarırlar? O Azərbaycan xalqının puludur. O rüşvətlə yığılan puldur. Odur, ondan sonra o birisininkidir, onun yanında olan bilmirəm ikinci bir general vardı, onun da pulunu qaytarıblar. Millətlərinin başını xaricdə bağlayıblar. Bəzi səfirlərimiz məsələn 500 min e, pulu gətirəndə tuturlar, əldən alırlar. Abil Məhərrəmovun oğlunun. Yəni hə. bunlar indi mən Bu baxımdan mən deyirəm, bunlar yığılsaydı, bunlar bir büdcə yaradılsaydı, xalq fondu yaradılsaydı, e, əlbəttə ki, çox böyük səmərə verə bilərdi e, və bizim e, pensionerlərin maaşı artardı, müəllimələrin maaşı artardı. Digər kateqoriyalarda olan insanların qazilərimizə burada yardım oluna bilərdi. Biz dövləti elə sümürüb dağıdıblar ki, məsələn yenə deyirəm, adam var ki, 40 milyon, 50 milyard pulu var dövlətin büdcəsindən artıqdır. Nazir və rəhbər işdə olanlar əksəriyyəti belədir. Hansını qaldır, tutulanların hamısının altından milyardlar çıxmadımı? Bə. Azərbaycan xalqının ziyanınadır. Nəyə lazımdır övnəqin yığıbdı, milyarda tellərdi var. Və yaxud da ki, o birisi xanın heç dünya veclərinədir. Bunlara lazımdır, yığdılar, yəni ərxin oturublar. Elə onlara da lazım yeyirlər, iştirak içində yaşayırlar. Amma bizim aşağı təbəqə pis vəziyyətdə yaşayır. Bu gün bizim çox, çox, qardaş çox, bacılarımıza e, Türkiyədə kömək edənlər görürsənmi? evlərində döşəklərini, ondan cehiz uşağına cehiz alanlar gətirib verir. Amma bizim o məmurlar e, eləmədi axı. Notların bircəcinin adı bir yerdə getdimi? Eləyirdilər də. Dünənləri yardım kampaniyası gedirdi. Onlar Hı. da e, qoşulaydı, veriydi. Amma onların bir gündə xərclədiyi pullar milyonlardır. Məsələn, onlar səmavarlarını dollarla qalib qızdırıb çay içirlər. Bunlar bu cür insanlardır. Yəni, yəni millət, bunu, millət aç, bunlar dollarla səmavar qalır. Ya bunda millət görür, cəmaət görür. İndi çox çətinliklə də olsa dözürlər. Problemlər Zeynəqin oğlu arvadına 7 milyonluq bir maşın alıbdı. Niyə yaxşı bu uşaqdır? Bu qanmır, saatın əlindən aldırdı, başını qırtdırdı, nə qayırdı, başına qappaz vurdular oturdu. Və bunun atası valideynləri devirəm, ay oğul, sən bu 7 milyonluq bu arvadına bu maşını yarsın. Bunların ailələri də başqa cür yaşayırlar. Özlərindən, onların bir dənə kasıb adam görür. Onlar Azərbaycan xalqını belə küçədə düzdür, az-az görürlər. Onlar nəsə görəndə elə bir dəli olurlar, elə bir cin görürlər. Yəni, Onlar belə bir Vallahi. mod düşürdü. 500 minlikdən aşağı maşın minmirlər. Adi xırda bir vəzifə. Qardaşım, elə uşaqlar dünən belə deyək də bələkdən çıxan uşaqlar hamısı bir vəzifədədir. Nə böyük yeri bilir, nə kiçik yeri, nə dövlətçiliyi bilir. Axşam olanda da hamısı barlardadır. Cavandır da, indi bu belə də olmalıdır. Bunun e, bara meyillidir, tansa meyillidir, əyləncəyə meyillidir. İndi bunun xanımı da cavandır. Axşam deyir ki, gəl mənimlə getməlisən. Mütləq ki, biz tans oynamalıyıq ya da barda oturub viski içməliyik. Piyləşəndə pulla görə, pul məsələsinə görə. Bunlar gecə gündüz fikirləşir, bu milyardı hara qoyum, bunu nətər eləyim. Nə qarim ki, bu pullar bax. Ay özünüzə qismət olmayacaq.